wannan ne kaɗan abin da ya shafi wato rasha to amma maganar wannan ukraine wancan haɗaka da suka yi da suka sayo ta a ciki to shi ne ya jayo mata wannan yaƙin na yanzu dama ƙasa ce mai zaman kanta amma da ta yarda ta shigo cikin wancan haɗaka yanzu sai mu dawo bangaren ta ukraine dangane da abin da na gani a tarihanta abin da ya shafe ta ita ba da ukraine kamar yadda suka ce tana cikin wato ƙasashen turai a ƙasashen turai ita ce ƙasa ta biyu a faɗi a ƙasashen turai ba ita ce ƙasa ta biyu a faɗi ukraine kaga kenan ba ƙaramar ƙasa ba ce saboda shi wannan yakin yana iyawa ma ya cunkuro yakin duniya na uku saboda kasashe ne masu ƙarfi kasashe ne masu ƙarfi sada kuma gashi irin yakin da ake yaƙi ne na bala'i saboda ne yaƙi ne ake a bisa wato ilimi kafin a kashe mutum guda daga cikin sojin rasha sai an ragargaza garuruwa masu ɗin yawa garuruwa masu ɗumbin yawa za a ragargaza a ɓata su saboda jirgi ne zai tashi gaba babu mai na wuta amma babu mutu a cikin shi ya je ya ce wa wutar kawai tafiye shi har ai dole ne ku yi wato bala'i ko? to wato ita wannan ukraine tana daga cikin abin da ya ja mata wannan matsala akwai wata wato ƙungiya ta turawa wannan ƙungiya ta turawan amerika da saurarakinsu su su ne suke so su zo su yi sansani a cikin wannan ƙasashe na turai sai suka rasa ƙasar za ta yarda saboda dukkan sauran kasashe suna kasawa da rasha sai suka kiya to yanzu ta yi ukiran sai ta ce a su zo kasarta su yi sansani to ita kuma rasha bisa daɗi da sauran waɗannan kasashe yanzu misali idan kai ne ga kai ga mukiyinka mukiyinka ne kuna ɗauki ba daɗi sai wani makwabcinka sai ya ce wani ya eh, zo gidana ka zamna don allah ku kalli al'amarin kai yanzu hankalinka ya kwata da wani muke naka hankalinka ya rada wani makwabcin naka to kamar haka ne su kira. su kira su suka ce su kasashen turai na yamma su zo su ajiye sojojin nato a cikin kasarsu ita kuma rasha ta ce ina ai ba ta su babu diga ruwa to a takaita ne kamar yadda na ce muku labari ne dogo amma ɗan kaɗan zami abin da ya shahe mu wato daga cikin ƙasashe wanda suke iyaka da wato ukraine akwai ƙasashe na musulmi wanda kamar a ce najeriya da nijar idan aka ce an yaƙi najeriya to mu ba sai ya shafi nijar saboda akwai nijar da yawa ciki haka ne kun da ko to shi yasa muka ce in gwanda wannan ma ina romu da yakin nasu to amma saboda me saboda musulman da suke a zagaye da su idan aka yake su tabbas wanda musulman sai sun shiga cikin halin lahudu da kwata to daga cikin su kun ga akwai wato zagara akwai kiremiya akwai albaniya akwai uzbekistan duka zo da kasashe ne na musulmi amma kuma sai iya